do out of your 1773 чи 4 році священний синод тоді постановив, ухвалив постанову, якою зобов'язав священників е, доповідати державі все те, що йому стане відомо під час сповіді від людей. Розумієте, була знищена таємниця сповідь, адже сповідь у ритуалах церковному житті це надзвичайно важлива річ, тому що людина йде до священника, сповідається, ну, якісь визнає свої гріхи, там кає. життям до наступного до наступної сповіді. Тут же ж зліквідована таємниця сповіді. Все, що людина сказала священнику, якщо воно стосується держави, то священник зобов'язаний не тільки ніс е, е, російську мову, не тільки, знаєте, хвалив царську владу, але він ще й доносив, виявляється. церкви релігійних культів, як називався тоді ось такий державний орган. Отже ж, століття, там, 19 століття, як е, Росія тих учених, які стояли на позиціях е, автономії України, хотіли поширювати ідею самостійності, якось національної армії, то полковник вишикував полк, він був українець і скомандував малоросі шість кроків вперед, руш, вони вийшли. Але він дивиться, що ну, небагато ж вийшло, він знає, що полк свій знає, тому більше мало би вийти. Але не вийшло. Він тоді дає другу команду. Ось. Ні, І третю команду дає хахли, кроком руш, два кроки виходить із, е, із лави. Нарешті вийшов. Ну він вже бачить, що очевидно всі. Ну а на Волині, от туди знаєте, то там навіть викликали із лав е, гасло тутешні. Виходьте тутешні із лави. Так ось, знаєте, якщо одна частина вважала себе українцями, друга малоросами, Україну, які розуміли, що таке незалежна Україна і старалися досягнути цього, було десь 300 чи що осіб. От цим пояснюється. Цим пояснюється, що частина українців у період Першої світової війни революції пішла е, справді захищати Українську Народну Республіку, а інша частина пішла то в Білу армію, то до Денікіна, то ще кудись. Ну, ви знаєте, Яновського книжку Чотири шаблі, як чотири брати пішли у чотири армії і воювали власне за різні ідеали. Це було до 17-го, до 20-х років. До 20-х років. Між іншим, від 18-го року, там, ну, від проголошення, тобто фактично період війни і наступні роки, вони були величезним, знаєте, я це розумів. Я це розумів. Отже, через те, що я юрист, то мені прийшла думка, знаєте, така, яка була творчою думкою і дуже стратегічно правильною. Я вирішив, що якщо війна більше неможлива, а тільки буде через 25 років. імперія. Була імперія. Імперія, ну, імперія форма держави існувала на протязі попередніх там 5-6 тисяч років. Ну відколи писана історія, відколи писана історія дає нам знання, від, відтоді відомо, що були імперії. Були імперії. Це законна форма держави. І фактично кожна нація, яка попадала в неволю, боролася за незалежність. Добившись незалежності, вона зміцнювала свою державу, а далі прагнула preferite inci conoscivi